सङ्घलाई आवश्यक अनुरूप सहयोग एवं समर्थन गर्दै यस सङ्घको गरिमा बढाइदिनुभएका यस सङ्घका ज्येष्ठ सदस्य श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई सङ्घको छप्पनौँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा ससम्मान यो सम्मान प्रत प्रदान गरिएको छ मनोज बहादुर न्यास अध्यक्ष ललितपुर जौबानी सङ्घ देवराज घिमिरे प्रमुख अतिथि सम्मान्य सभामुख प्रतिनिधि सभा नेपाल मिति दुई हजार उनासी चैत्र चार गते शनिबार त्यस्तै गरी हामीले यो वस्तुगत सङ्घलाई पनि यो सालमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले म ललितपुरका भगत बहादुर सुवेदीजीलाई पनि मञ्चमा आइ ग्रहण गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घ ललितपुरका भगत बहादुर सुवेदीज्यू त्यस्तै गरी तरकारी तथा फलफुल जिल्ला सङ्घका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद सञ्जेलज्यू त्यस्तै गरी ललितपुर हस्तकला सङ्घका अध्यक्ष श्री रमेश सिंह महर्जनज्यू त्यस्तै गरी ललितपुर सान सुन चाँदी व्यवसाय सङ्घका श्री सुबिन बज्जाचार्यज्यू त्यसै गरी ललितपुर इलेक्ट्रिक एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री विजयनाथ जोशीज्यूलाई पनि ड्यासमा आउन म अनुरोध गर्न चाहेँ त्यस्तै गरी ललितपुर रेन्टल क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस सङ्घका अध्यक्ष श्री राजु महर्जनज्यू ललितपुर सुनचाँडी व्यवसाय सङ्घका सुबिन बजाचार्यज्यू त्यस्तै गरी ललितपुर इलेक्ट्रोनिक एसोसिएसनका विजयनाथ जोशी त्यस्तै गरी रेन्ट ललितपुर रेन्टल क्याटरिङ तथा पार्टी प्यालेस सङ्घका राजु महर्जनज्यू त्यसै गरी ललितपुर हस्तकला सङ्घका श्री रमेश सिंह महर्जनज्यू नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष श्री पूर्णबहादुर महर्जनज्यू त्यस्तै गरी ललितपुर तयारी पोसाक व्यापार सङ्घका अध्यक्ष श्री मिलन श्रेष्ठज्यू त्यस्तै गरी भुटु जोलो कल्याण सङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मान श्रेष्ठज्यू त्यस्तै गरी वन पैदावार उद्योग व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष श्री तीर्थ महर्जनज्यू त्यस्तै गरी मङ्गल बजार व्यापारिक एवं वातावरण सुधार समितिका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूलाई पनि त्यस्तै गरी कल्याण तथा सुरक्षा समितिका अध्यक्ष श्री शैलेन्द्रलाल प्रधानज्यू त्यस्तै गरी ललितपुर रत्न तथा आभूषण सङ्घका अध्यक्ष श्री कृष्णलाल महर्जनज्यू त्यस्तै गरी खाद्य व्यापार सङ्घका अध्यक्ष रूपक महर्जनज्यू <laughs> त्यस्तै गरी मदिरा व्यवसाय सङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष श्री उपेन्द्र लाखेज्यू अथवा प्रतिनिधि जो भए पनि माथि आइ ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी कुमारी पार्टी ज्यावरखेर व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पुष्परत्न साकीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी ललितपुर मोबाइल व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष श्री सन्तोष घिमिरेज्यू वन परिवार उपाध्यक्ष वन पैदावार उद्योग व्यवसाय सङ्घका उपाध्यक्षज्यूलाई पनि डायसमा आई सम्मानपत्र म हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ वन पैदावारका उपाध्यक्ष धन्यवाद यस वस्तुगढ हाम्रो यस ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अध्यक्षज्यू सम्पूर्णमा चाहिँ सम्मान पाउनु भएकोमा यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यस्तै गरी हाम्रो एसोसिएट सदस्यहरूलाई पनि आज हाम्रो यो कदरपद दिने कार्यक्रम भएको हुनाले म क्रमिक रूपमा नाम वाचन गर्दछौँ यहाँहरू चाहिँ स्टेजमा आइ ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ एसोसिएट सदस्य नमस्ते नेपाल श्री जीवन रत्न साकीज्यू एसोसिएट सदस्य सदस्य जीवन रत्न साकीज्यू त्यस्तै गरी रोयल आर्ट्स प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद शर्माज्यू रोयल आर्ट्स प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा घिमिरे त्यस्तै गरी सनराइज बैङ्क लिमिटेड पुजन जोशी त्यस्तै गरी ज्यापु ब्रदर्स प्राइभेट लिमिटेडका श्री सन्देश महर्जन त्यस्तै गरी क्लासिक डेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेडका बाबुराजा महर्जन उहाँ अथवा उहाँको प्रतिनिधि कोही भए माथि आइ चाहिँ लिइदिनु हुनुको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ त्यसै गरी क्लासिक डेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेड त्यस्तै गरी Waiko private limited Dipesh Pradhan Waiko private limited Dipesh Pradhan Jawalakhel cable network private limited Sachindra Raj Joshi त्यसै गरी अशोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड घिन्द्रमान डङ्गोल त्यस्तै गरी Capitek investment and management private limited Rakesh Bhaktamulmi Catford international education and research foundation private limited Suman Katwal Catford international education and research फाउन्डे फाउन्डेसन प्राइभेट लिमिटेड सुमन कटवालज्यू Jaylali Guras investment and trading company private limited Surendra Bhandari त्यस्तै श्री गणेश बौवटीजी सहकारी संस्था लिमिटेड तीर्थलाल महर्जनज्यू Shri Anu books private Anu book store private limited Raghunath महर्जनज्यू Yal Durbar venue private limited Ravi महर्जनज्यू Yal Durbar venue private limited Ravi महर्जनज्यू Ravi Sumeru diagnostic private limited Bharat महर्जनज्यू त्यस्तै गरी M star capital and investment private limited Suman डङ्गोलज्यू Sumeru city hospital private limited Bharat महर्जनज्यू Asian foundation of education and research private limited Bharat महर्जनज्यू Aarambha housing developers private limited Maharjan महर्जनज्यू रत्नाकर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सुशील बजाचार्यज्यू त्यस्तै गरी spring food and beverage private limited Vikas श्रेष्ठज्यू मैत्री अब युवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड अशोक महर्जनज्यू त्यस्तै गरी बुद्ध कन्सन निर्माण सेवा प्राइभेट लिमिटेड डिनोट महर्जन धेरै धेरै धन्यवाद अब हाम्रो हाम्रो अर्डर पत्र पत्र हाम्रो वस्तुगत सदस्य र त्यस्तै गरी एसोसिएट सदस्यहरूले उहाँले पाउनु भएकोमा उहाँहरूलाई एकचोटि फेरि म पुनः धेरै धेरै धन्यवाद र साधुवाद भन्दै अब म कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदछु त्यस्तै गरी हामीले प्रत्येक वर्ष विभिन्न विद्यालयहरूमा कक्षा एकदेखि दससम्म अध्ययनरत अठारजना आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति ग्रहण गर्न सम्बन्धित विद्यार्थीहरू समय अभावले उपस्थित हुन नसकेको हुँदा उहाँको अनुपस्थितिमा हाललाई व्यावसायिक उत्तरदायित्व तथा छात्रवृत्ति समितिका संयोजक यस ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्य समिति सदस्य श्री शर्मिला श्रेष्ठ जोशीज्यूलाई ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गरेँ र पछि हामीले उहाँको सम्बन्धित सनातनी मनोरञ्जन धेरै धेरै धन्यवाद त्यस्तै गरी सङ्घको स्थापना दिवसको अवसरमा सामाजिक सेवा सन्त अन्तर्गत वृद्धाश्रम वा फरक क्षमता भएकाहरूको लागि जिन्सी सहयोग गर्दै आएकोमा यसपटक विशेष कारणले यहाँ वितरण गर्न असमर्थ भएको हुँदा पछि वितरण गर्ने गरी हाललाई सामाजिक सेवा समितिका संयोजक र ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्य समिति सदस्य श्री विमला साकीज्यूलाई चेक हस्तान्तरण गरिदिनुहुन म आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ र ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सामाजिक सेवा समितिका संयोजक श्री भीमला साकीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्मान हुने